www.f.comoui Gloire à Dieu. Si vous êtes encore en éveil, je dis gloire à Dieu. Nous remercions Dieu pour nous avoir amenés à ce culte et nous apprécions la présence des membres exécutifs euh, du, de la communion pentecostiste, notre pasteur, évêque, responsable, fondateur, Ok, Nous bénissons vraiment le Seigneur pour avoir vraiment pris du temps avec tout son cabinet. J'ai appris que ton bureau exécutif aussi là. Que Dieu bénisse chacun. Et que Dieu bénisse chacun de vous aujourd'hui au nom de Jésus. Jour glorieux. Jour merveilleux. Et le Seigneur touchera ta vie. Et le Seigneur changera tout. Il nous a fait sortir pour nous faire entrer. Et il nous a mené jusqu'à ce niveau. Et nous irons jusqu'à la fin de, cette, de ce repos éternel au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous te remercions parce que tu es un grand Dieu, un bon Dieu, un Dieu gracieux. Nous savons que tout ce que tu as planifié, tout ce que tu as établi, tout ce que tu veux faire, tu l'accompliras dans chacune de nos vies au nom de Jésus tu nous as, nous fait sortir des ténèbres et nous allons, nous sommes en voyage. Nous demandons, Seigneur, que ta puissance qui nous a fait sortir, ta grâce qui nous a fait sortir, ta miséricorde qui nous a fait sortir, et toutes les choses que tu as faites pour nous, pour nous faire sortir de ce que nous étions par le passé, conduis-nous et nous parviendrons à ce pays glorieux par ta grâce, par ta capacité au nom de Jésus. Parle à chaque cœur maintenant dans ta parole et que ta parole ait un impact défini, transformateur dans chaque vie au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse. pour vous asseoir. Déjà, nous avons appris de Psaume 107, Psaume 108 et Psaume 109 au moment du sondé des Écritures ce matin. Alors nous allons revenir encore dans ces psaumes. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Psaume 107. Lisons à partir du verset premier. « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 108, verset 3. Psaume 108, 3. Verset 4, Louis II. Je te louerai parmi les peuples, éternel, je chanterai parmi les nations. Maintenant, Psaume 109, verset 1 Psaume 109, verset 1. Dieu, de ma loin, ne te tais point alors vous rendrez dans ces trois versets, dans ces trois chapitres, il parle de la louange à Dieu. Une, louange puissante, une grande louange, une louange retentissante. Comme nous louons Dieu, il habite dans la louange de son peuple. Ce dont nous parlons ici, ce n'est pas des gens qu'il a créés, c'est des gens qu'il a acquis, des gens qu'il a rachetés, des gens qu'il a fait sortir avec l'intention de les faire entrer. Nous parlons donc de ceux-là qui sont rachetés par le sang de l'agneau. Rappelez-vous l'histoire des enfants d'Israël dans ces années, quand ils étaient encore en Égypte, en captivité. Ils étaient dans, cette, dans ce pays d'oppression. Il y a quelque chose qui montre, qui représente, qui démontre notre propre captivité quand nous étions dans le péché. Mais le Seigneur a déjà vu la souffrance des enfants d'Israël. dit, je suis venu, je suis venu. Alors, reliez cela au Nouveau Testament. Quand Jésus a dit, je suis venu, je suis venu, afin de leur donner la vie et pour leur donner la vie en abondance. Dieu dit, je suis venu afin de délivrer les enfants d'Israël. Je les ferai sortir de ce lieu-là et vous adorer le Seigneur sur la montagne. Et je vous amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Alors donc, l'intention du Seigneur les fait sortir, pour les faire parcourir, et enfin pour les faire entrer sur la terre promise. Et le Samis alors s'est souvenu de cela, l'histoire des enfants d'Israël. Et il sait que le même Dieu qui l'a fait pour eux, il le fera pour lui et il le fera aussi pour moi et il le fera aussi pour toi, pour nous tous, au nom de Jésus. Alors, il a dédié ses psaumes 107, 108 et 109 à la louange de l'Éternel. Le titre du message, c'est « La louange puissante du peuple racheté de Dieu ». Il y a trois choses à considérer. Premier point, la puissance de la parole dans le désert du monde, en regardant les enfants d'Israël, et vous regardez ce, ce qu'on nous dit dans le psaume 107, que la parole était puissante. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et il les a sauvés. Il envoya sa parole et il les a délivrés. Il ils ont expérimenté la puissance de la parole dans le désert. Maintenant, comme nous traversons le désert du monde, nous aussi, nous expérimentons la puissance de la parole. Alors, elle agissait. Et aujourd'hui, elle va agir plus dans ta vie au nom de Jésus. le monde... La parole vient, le salut vient, la parole vient et il y a la guérison. Quand la parole vient, il y a la délivrance, la délivrance totale, l'affranchissement la parole s'identifie à Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, elle s'est manifestée au milieu de nous. Et comme vous le recevez, et la parole, et la vérité qu'il a apportée, la délivrance totale viendra dans votre vie au nom de Jésus. Cet Amen est euh, comme, euh, c'est comme un Amen du samedi. Hein dimanche, dimanche, amen de dimanche. La puissance de la parole dans le désert du monde. Deuxième point, la détermination de la volonté. La détermination de la volonté chez les adorateurs. Vous voyez, parfois vous lisez dans les psaumes, je veux, je veux. C'est une décision personnelle. C'est une dévotion personnelle. C'est un engagement personnel à l'égard du Seigneur. Il dit, je veux. C'est le, dans le volume du livre, il est écrit, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Alors, nous avons donc Psaume 108 qui met l'accent sur la volonté du croyant, la volonté de l'adorateur, la détermination de la volonté chez les adorateurs lavés, les adorateurs qui sont lavés de leurs péchés, les adorateurs qui ont été totalement purifiés purifié. Purifie-moi, Seigneur, je serai purifié. Crée en moi un cœur pur, ô oh Dieu. Le Samus a été lavé, le Samus a été purifié. Et donc, pour cela, à cause de ce pardon, de sa purification et de la paix de Dieu dans sa vie, il dit maintenant, « Je chanterai à l'Éternel. » Il a dit, « Mon cœur est affermi, ô Seigneur, mon cœur est affermi. » La détermination de la volonté chez les adorateurs lavés. Et troisième point, la prophétie relative à l'admirable. L'admirable en griffe, parce que son nom sera appelé admirable. Un, enfant nous est donné, un fils nous est né, et on dit son nom sera appelé admirable. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La prophétie, quand vous venez au psaume 109, vous avez donc la prophétie relative au Seigneur Jésus-Christ dans sa parole écrite. La prophétie relative à l'admirable dans sa parole écrite. Et il a dit, tout ce qui est écrit à mon sujet sera accompli. Et tout ce qui est écrit dans la parole te concernant sera accompli au nom de Jésus. Est-ce que tu as jamais lu la Bible et voir les promesses de Dieu, pour voir les prédictions de Dieu, pour voir les déclarations de Dieu, alors l'Esprit de Dieu te dira, Ceci est écrit concernant. Et Christ a dit, vous devez dire la même chose. Tout ce qui a été écrit me concernant dans sa parole sera accompli. Alors nous venons en Somme 109 et vous verrez des versets là-bas de prophétie, ce qui arrivera à Jésus-Christ. Ensuite, toutes ces choses ont été accomplies. Et je prie qu'en ce jour, la parole de Dieu, avec sa puissance, soit accomplie dans ta vie au nom de Jésus. Revenons donc au premier point. Le premier point, la puissance de la parole dans le désert du monde. Dans Psaume 107, je vous lis à partir du verset premier, Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure pendant combien de temps? Verset 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Verset 3. Et qu'il a rassemblé de tous les pays, qu'il a rassemblé tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer il déclare dans le verset 4, ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Maintenant, il nous dit dans le verset 17, verset 17, « Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Maintenant, ils ont crié à l'Éternel, comme toi tu as invoqué le Seigneur, et l'exaucement viendra, et le salut viendra, et la restauration viendra, et la guérison viendra, et ta délivrance, ta domination viendra au nom de Jésus. Verset 20, verset 20, il envoya sa parole. Et il envoie toujours la parole. C'est pourquoi le centenier a dit, seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et quand la parole te parvient et pénètre ton cœur et dans ta vie, elle fera, elle opérera une œuvre miraculeuse dans ta vie au nom de Jésus. Il envoya sa parole et les guérit. Est-ce que Dieu a changé? J'ai dit, est-ce que Dieu a changé? Le même hier, aujourd'hui, éternellement, Christ est toujours le même et il envoie toujours la parole. Il envoie la parole à toi aujourd'hui. Et quand la parole te parviendra aujourd'hui, imagine quoi, tu seras guéri. Tu seras délivré. Et toujours joug sera brisé de ta vie au nom de Jésus. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Comme nous considérons ce psaume 107, vous allez relever trois choses. Premièrement, l'errance des incrédules dans le désert. Deuxième élément, l'épuisement. Premièrement, l'errance. L'errance des incrédules dans le désert. Alors, il y a trois choses. Premièrement, donc, l'errance des incrédules dans le désert l'errance des incrédules dans le désert. Verset 4. Ils erraient dans le désert, ces enfants d'Israël, parce qu'ils ont refusé de suivre la voie parfaite du Seigneur, la voie, pourvue tracée par le Seigneur. Pour cela, ils ont erré dans le désert. Dans, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville. Verset, verset 40. Nous parlons donc de leur errance. Verset 40. verse le mépris sur les grands Les fait-il errer dans des déserts sans chemin Les fait-il errer dans des déserts sans chemin Il les a fait tourner en rond. Ils se baladaient, mais pas de progrès. Parce qu'il les fait errer dans des déserts sans chemin. Où il n'y a pas de chemin, sans chemin où il n'y a pas de chemin. Pourquoi c'est arrivé? Moïse avait dit, les douze espions, il les a envoyés sur la terre promise, dans la terre promise. Et il les a dit, quand ils sont revenus, dix d'entre eux ont dit, nous avons vu le pays, c'est un beau pays, un pays où coule le lait et le miel. Mais, nous ne pouvons pas aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des géants là-bas. Et les villes, les murailles, ils ont même les murailles. Et ils ont dit, nous avons vu des géants là-bas et nous étions comme des sauterelles à, nos propres yeux. Les enfants d'Israël ont commencé à crier. Vous savez ce qu'ils ont fait Ils ont dit, sont un chef et retournons en Égypte, dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron se sont mis à genoux, Ils sont jetés pour du diable d'accord. C'est ce que vous voulez faire. Vous n'allez pas retourner en Égypte. Hein vous allez errer dans le désert. Voilà pourquoi ils ont erré dans le désert. Et c'est pourquoi le psalmiste a commencé à prier dans Psaume 119, verset 10. Il a vu l'errance des enfants d'Israël et maintenant il demandait à Dieu, « Oh, ah, de tout mon cœur, j'étais cherché, ne me laisse pas errer de ta fa, de tes commandements. Quelle prière et quelle prière doit-il faire Tu es né de nouveau Verset 10 de Psaume 119, « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Tu es sorti de la captivité par la purification du sang de l'agneau. Tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Rappelle-toi, les autres ont eu cette expérience avant moi, avant toi. Et la prière du psalmiste, c'est ce que tu dois faire. » de tout mon cœur. Je te cherche, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. En réalité, la Bible dit que dans les derniers jours, beaucoup vont égarer, vont errer. Parce que nous dit, dans la prophétie d'Amos, en Amos 8, verset 11 là-bas, Amos 8, 11. Amos 8, 11, ça c'est prophétique. Et ça c'est pour les derniers jours et vous verrez qu'il y a plusieurs personnes qui accomplissent cette prophétie de s'égarer. Amos 8, verset 11. 8, 11 d'Amos. Voici les jours vient dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famille dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim, la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. La parole qui apporte le salut la famine, la fin de la parole, la parole qui apporte la sanctification, la sainteté, la fin de la parole, la parole qui apporte la puissance du Saint-Esprit comme au grand jour des apôtres, la fin de la parole, la parole qui apporte la foi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu, la parole qui apporte la foi en Dieu, la foi absolue en Dieu il y a la fin de cette parole. Et quel est le résultat de cela Voyez le verset 12. Verset 12, il dit, ils seront alors errants d'une main à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher à la proie du retour du Seigneur. Ils seront errants d'une main à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Voilà pourquoi vous devez prier. Faites cette prière du psalmiste. Ô Éternel, aide-moi pour que je ne m'égare pas loin de tes commandements. Quand vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Maintenant, deuxième élément dans le premier point, l'épuisement des insensés dans le monde. L'épuisement des insensés dans le monde. En psaume 107, euh, lisons le verset 17. Les insensés par leur conduite coupable, les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Les insensés, parce qu'ils ont abandonné Dieu, ils ont euh, renié Dieu et cherchent l'eau dans leur désert et dans des lieux desséchés, secs, où il n'y a pas d'aide. C'est là où ils cherchent d'aide. Et on dit, parce qu'ils ont abandonné la source, ils ont abandonné le Créateur, ils ont abandonné le seul qui peut nous aider et qui peut nous sauver et apporter des bénitions dans nos vies. C'est pourquoi ils sont devenus des insensés. On dit les insensés, à cause de leurs transgressions, à cause de leurs iniquités, se sont rendus malheureux. Voyez le verset 18, on dit « Leur âme avait en horreur toute nourriture et touchait aux portes de la mort. » Dieu merci, ils ont crié à l'Éternel. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quand tu cries à l'Éternel, même si ce qui est venu sur toi, c'était à cause de de ta folie, à cause de tes iniquités, oui, Dieu exauce les prières. Et aujourd'hui, ah, Dieu va exaucer tes prières. D'accord Dieu va ah, exaucer mes prières. Oh, il va exaucer tes prières au nom de Jésus. Ah, Alors, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Ah, je suis, vous connaissez, il y a des gens, vous les invitez à venir pour adorer le Seigneur avec nous eh et vous dites, le Seigneur bénit des gens, le Seigneur va exaucer ta prière. Il dit, non, non, non, j'ai beaucoup de problèmes et l'angoisse est trop. Vraiment, ce n'est pas le moment d'adorer Dieu. Quand tout va bien, uh-huh, en ce moment-là, je vais venir adorer Dieu. C'est quand tout est à la renverse, quand, tout, quand tu es dans des problèmes, quand, quand la maladie ou l'infimité est atroce et tu ne sais quoi faire. C'est en ce moment-là qu'il faut venir adorer le Seigneur et le Seigneur va exaucer ta prière. Voyez ceci, dans leur détresse, dans leur détresse, au moins ils étaient dans l'affliction, dans leur affliction, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse. Pourquoi ils étaient dans leur détresse? Et il les a délivrés de leur angoisse. Aujourd'hui, c'est mon jour. J'ai dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Il le fera au nom de Jésus. Mais vous savez, Dieu les a appelés insensés. Quiconque aujourd'hui que Dieu appelle, insensé, tu traverses dans cette angoisse, tu passes par ces problèmes, mais tu ne connais pas le chemin pour revenir à Dieu. Dit, dit qu'ils sont des insensés. Est-ce qu'il y a des gens dans la Bible qui sont appelés aussi insensés. Voyez Jérémie au chapitre 17, euh, verset 10. En Jérémie chapitre 17, verset 10. Jérémie 17, 17, 10. Il dit, moi, l'éternel... Jérémie 10, 17, 10. Et moi, l'éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une pèdre qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un... À la fin, il n'est qu'un quoi? Dites-moi ce que tu vois dans ta Bible là-bas. Et à la fin, il n'est que quoi? Ceux qui courent après les richesses, qui courent après ceci ou cela. Et ils ne cherchent pas cela de la bonne manière. Et ce n'est pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas la moquerie ou en faisant des choses dans la justice. S'ils obtiennent cette justice-là, Dieu dit, au milieu de leurs jours, ils auront à les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Je prie que tu ne sois point insensé. En Romains chapitre 1, verset 22, Romains chapitre 1er, verset 22. Romains 1, 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Verset 28. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Si quelqu'un ne veut pas reconnaître Dieu dans sa connaissance, c'est un insensé. La seule chose qui conduit à la rédemption, c'est la repentance et la foi en Christ. Il dit, je ne veux pas ça. Je ne veux même pas entendre parler de la repentance. Je ne veux pas entendre parler de la foi en Christ. Parce qu'ils n'ont pas, ils sont pas souciés de connaître Dieu. Ils sont devenus des insensés. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et si vous étiez insensé, vous avez abandonné votre rédemption, vous avez abandonné votre salut, vous avez abandonné le chemin de la vie. Le Seigneur vous appelle à faire des tour Vous pouvez dire, Seigneur, j'étais un insensé par le passé. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je me répands maintenant. J'ai rejeté la connaissance de Dieu dans mon cœur, dans ma vie, dans mes actions et dans tout ce que j'ai fait. Maintenant, je fais des tour Et comme tu reviens, le Seigneur apportera la conversion dans ta vie. Quand il te change d'être un insensé pour être un sage, et tu seras sage au salut, tu seras sage à l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, toutes les calamités qui devaient venir, tout sera enlevé. Même ce matin, comme tu donnes ton cœur au Seigneur, même ce matin, comme tu fais demi-tour, tu dois regarder ta vie, examiner ta vie pour dire, oh, l'insensé décrit dans la Bible, c'est moi. Et je ne veux pas continuer de cette manière. Et tu deviens sage à salut. Alors le bien-être viendra pour toi. La bonté viendra pour toi. Troisième élément dans le premier point, le bien-être des, des pardonnés à travers la parole. La parole te parvient. Alors tu dis, j'accepte cette parole et il pardonne tes péchés. Il balaie ces péchés-là et il fait de toi une nouvelle créature en Christ. Alors, en dehors du salut qui te parvient, la guérison viendra, la délivrance va venir, la bonté du Seigneur va venir. Et le Seigneur fera de toi un vrai enfant. Et toutes les bénédictions des enfants de Dieu seront déversés dans ta vie au nom de Jésus. Troisième élément, donc, le bien-être des, des pardonnés à travers la parole. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Ils étaient bien portants. Tu seras bien portant. Ta femme, ton mari, tes enfants, ta famille sera bien portante au nom de Jésus. Il envoya sa parole. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et vous connaîtrez la vérité, ça c'est la parole. Et la vérité vous affranchira. Tu es bien portant aujourd'hui. Je suis bien portant aujourd'hui. Il envoya sa parole et les fit guérir. Et les a délivrés. Et les fit échapper de la fosse. Alors, je veux que vous voyez quelque chose. Le pardon et la guérison vont de pair. Il pardonne et ensuite il guérit. S'il y a le péché là-bas, tu peux avoir... Euh, tu peux pleurer, tu vas pleurer pas longtemps, à moins que tu confesses et abandonnes, pour que la grâce de Dieu te parvienne. Et il va balayer tous les péchés. Ensuite, avec ce pardon, tu seras bien portant. Je serai bien portant. Je suis bien portant. Voyons cela en Somme 103. Somme 103, pour voir la connexion qui pardonne toutes tes iniquités. Qu'est-ce qui suit cela? Verset 3, Somme 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes les malades. D'un côté, il y a les péchés pardonnés et de, l'autre côté, il y a la, guérison qui vient. Rappelez-vous cet homme qui était paralysé, impotent, qui ne pouvait rien faire de lui-même. Et on, l'a amené à Jésus-Christ. Ils n'ont pas pu entrer par la maison. Ils sont passés par le toit et l'ont fait descendre dans la présence de Christ. Et la première chose que Jésus a dite, il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et pendant que les pharisiens se demandaient, comment est-ce qu'il peut dire ça Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. Alors je te dis, prends ton lit, lève-toi et marche. Et il s'est levé, la guérison est venue. Et c'est ce, ce qu'on nous dit ici, qui lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Voyez le verset 4. C'est le verset 4 du psaume 103. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Esaïe au chapitre 53, verset 4. Esaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Il parle du pardon maintenant, rédemption maintenant, rémission maintenant. Comment est-ce que tu peux avoir le pardon, le salut Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dites-moi la suite maintenant là-bas. Et c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. Premièrement, transgression ôtée, l'iniquité ôtée, il nous pardonne et nous donne le pardon, il nous donne la paix. Ensuite, après cela, par ses nous sommes guéris. 1 Pierre au chapitre 2, verset 24. En 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre 2, 24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, premièrement, il a porté nos péchés il a pourvu le pardon, il a pourvu le salut, il a pourvu l'affranchissement du péché, il a pourvu la vie juste. Il a porté nos péchés sur son corps, sur le bois, afin que moi, au péché, nous vivions pour la justice. Après cela, le pardon, après euh, cet affranchissement, après cette œuvre définie de la grâce dans le salut, maintenant il dit, lui par les maîtrises duquel vous avez été guéri. Ces deux choses viennent, vont ensemble, vont de paix. Et ce que Dieu a joint, que personne ne sépare le pardon disponible, la guérison disponible. Ces deux choses ensemble, le pardon d'abord, ensuite la guérison et le Seigneur l'accomplira dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Le bien-être des pardonnés à travers la parole. Psaume 108 maintenant. Cela nous conduit au deuxième point. Psaume 108. La détermination de la volonté chez les adorateurs lavés la détermination de la volonté chez les adorateurs lavés. Et il parle du cœur. Premièrement, le cœur déterminé de ferme. Le cœur déterminé de l'homme ferme. Celui qui dit, j'ai choisi la voie de la justice. Je ne vais pas m'en éloigner. Et mon cœur est affirmé, ma décision est prise. Je crois au Seigneur. Je me confie au Seigneur. Et je vais demeurer dans le Seigneur le cœur déterminé de l'homme ferme. Deuxième point, le cœur purifié du sanctifié. Deuxième élément, le cœur purifié du sanctifié. Jésus-Christ a prié pour la sanctification de ses disciples et de quiconque et de ceux qui ont expérimenté la pureté du cœur dans la sanctification. Il a dit, je ne prie pas pour eux seuls, mais pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles et la prière est toujours efficace aujourd'hui. Et lorsque nous prions après être sauvés et que nous allons à Dieu, il accomplit sa parole il purifie le cœur, il sanctifie le cœur. Et ensuite, nous demeurons davantage fermes. Et nous sommes attachés au Seigneur. Troisième élément, c'est le cœur promoteur. Du satisfait, satisfait dans le Seigneur, satisfait dans ses provisions, satisfait dans tout ce qu'il fait, il a établi pour nous. Et vous êtes promoteur, vous êtes un enfant promoteur de Dieu. Quand vous êtes en Christ et vous demeurez en Christ et vous restez en Christ et que vous êtes satisfait en Christ. Voyons maintenant le premier élément dans le deuxième point. Le cœur déterminé de l'homme ferme. Venez en Somme 108, lisons à partir du verset 2 Louis II. Mon cœur est affermi au Dieu mon cœur est affermi, au oh Dieu. Vous savez, il y a des gens qui demandent, demandent, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je demande, je frappe, je demande, je cherche. Et ils cherchent toujours. Et ils ne disent jamais au Seigneur combien de fois ils sont déterminés dans leur cœur. Combien ils sont engagés dans leur cœur. Et comment ils sont fermes avec le Seigneur. Mais le Samis dit, avec un cœur déterminé, avec un cœur affermi, avec un cœur qui est résolu. Comme toi-même, tu prends la décision que ton cœur est affermé. Comme le psalmiste l'a dit, « Oh Dieu, mon cœur est affermé. Je chanterai et je rendrai. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Je prie que cela t'arrive. » Il y a un moment où nous devons venir devant le Seigneur et nous devons consacrer nos cœurs au Seigneur et nous devons consacrer nos vies au Seigneur. Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui, ils viennent à l'église, tout ce qui demandent Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner encore aujourd'hui? Je veux ceci, je veux cela. Qu'est-ce que toi tu as donné au Seigneur toutes ces années? Ton temps, tes talents, tes trésors et ton habileté et même ton cœur et tu es affermi et déterminé. Et tu vas être ferme avec le Seigneur. Alors comprenons que Dieu veut, comme il a donné tout ce qu'il nous a donné tout ce qu'il a. Il veut que nous donnons tout ce que nous avons également. Voyez psaume, psaume 112. Lisons le verset dans psaume 112, verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles ils ne craint point les mauvaises nouvelles. Certaines personnes, ce qu'elles cherchent, elles veulent écouter les mauvaises nouvelles pour donner des excuses pour ne pas venir à l'église. Donner de une excuse pour ne pas servir le Seigneur. Pour donner des excuses pour ne pas obéir au Seigneur. Et tout le temps, ils ont toujours et ils cherchent, ils ont toujours. Ça, toi, tu cherches les mauvaises nouvelles, tu vas les avoir. Si tu cherches les bonnes nouvelles, tu vas les avoir aussi. Moi, je cherche les bonnes nouvelles. Je n'entends pas mon peuple. Je dis, cherche les bonnes nouvelles, quelles que soient les mauvaises nouvelles, dans la société, il, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Alors il nous dit dans le verset 8, son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Voyez le verset 9. Verset 9, il fait des largesses, et donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Son cœur est affermi, son cœur est déterminé, son cœur est ferme. Pour quelque soit ce qui se passe, il dépend de l'Éternel. Il s'appuie sur le Seigneur. J'ai mis la main à la charrue, je ne vais pas regarder derrière. Je ne regardais pas derrière. Tu ne vas pas regarder en arrière au nom de Jésus. Acte 11, verset 21. Acte 11, 21. Acte 11, 21. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent se convertir au saint verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, voyez ce qu'il a dit, verset 23, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il a, comment il a vu ça? La grâce de Dieu il n'était pas là quand étaient sauvé, mais quand il a vu cela, il a vu le changement de vie. celle là ce sont des païens, non? Mais il ne parle pas comme des païens. Ils ne vivent, comme, ils vivent pas comme des païens. Ils ne se comportent pas comme des païens. Ils ne coupe pas la de, course de gras comme les autres païens. Quand il est arrivé là-bas, il a vu la grâce de Dieu. Nous pouvons voir la grâce de Dieu aussi un homme qui est transformé par la grâce, un homme qui est transformé par la grâce, un homme dont la vie, une femme dont la vie a été totalement changée par la grâce de Dieu. Vous pouvez ne pas savoir quand est-ce qu'elle est sauvée, vous pouvez ne pas savoir quand est-ce qu'elle a été sauvée, mais vous pouvez voir que cette grâce, alors, quand, et ayant vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Avec un cœur ferme, attaché au Seigneur. Si tu es né de nouveau, Dieu merci, beaucoup ici sont nés de nouveau. Cette fermeté de cœur pour être ferme sera en toi au nom de Jésus. Deuxième élément dans le deuxième point, le cœur purifié du sanctifié. Le cœur purifié du sanctifié. Voyons cela encore. Psaume 108, verset 7, verset 7 de Psaume 108, afin Dieu a parlé dans sa sainteté. Il ne parle pas en air. Il parle à ses enfants. Il ne parle pas ah, aux gens. Dieu dit dans sa sainteté, verset 8, Louis second. Dieu dit dans sa sainteté, ce qu'il dit s'accomplit dans ta vie. Et Dieu a parlé dans sa sainteté. Je triompherai je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. Il parle de ceux qui sont lavés, de ceux qui sont lavés, purifiés. Quand il nous lave, il nous sanctifie. En 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous païens, et c'est ce que vous étiez pécheurs par nature, pécheurs par pratique, pécheurs par choix, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous êtes lavés, justifiés, vous êtes sanctifiés. Et je prie que cela soit accompli dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Acte chapitre 15, verset 9. En, Acte des Apôtres, chapitre 15, verset 9, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, entre nous, apôtres, et eux, les membres, entre nous, juifs, et eux, les païens, entre nous, qui sommes allés vers eux dans la maison de Corneille, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Ce n'étaient pas des gens présents quand Christ priait pour les disciples. C'était des années plus tard. Ils étaient sauvés. Maintenant, ils purifient leur cœur par la foi. La même chose. Si vous n'avez pas vécu dans le premier siècle, vous vivez dans ce siècle maintenant, toute la parole de Dieu est toujours oui et amen. Toutes les promesses de Dieu sont toujours oui et amen. Et il ne fait aucune différence entre nous et eux. Eux du premier siècle et nous dans la génération d'aujourd'hui. Il n'a aucune différence. La foi est toujours la même. Il n'y a pas de différence. Christ est toujours le même. Il n'y a pas de différence l'efficacité du sang de Jésus-Christ est toujours le même. Il n'y a pas de différence. Le désir de Dieu pour qu'un enfant de Dieu soit saint et pur et purifié est toujours le même. Alors, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié le cœur par la foi. Et comme tu pries le Seigneur aujourd'hui et tu crois au Seigneur Jésus-Christ, cette pureté sera à toi. Cette sanctification sera à toi. Voyons Matthieu chapitre 5, verset 8. Ce sont les paroles de Jésus-Christ et ces paroles sont toujours applicables aujourd'hui. En Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je prie qu'en ce jour des tu es sauvé, tu as la paix de Dieu, tu es sanctifié, tu as la pureté du Seigneur. Et je prie qu'en ce dernier jour, que tu ne rates point au nom de Jésus. Troisième élément, c'est le cœur promoteur du sanctifié, le cœur promoteur, promoteur du satisfait, il va te satisfaire. Mais tu dois demeurer, tu dois être satisfait avec ce que tu as. Tu dois te contenter de ce que tu as. Tu as le salut. Pourquoi tu n'es pas satisfait tu as les promesses du Seigneur. Pourquoi n'es-tu pas satisfait? Tu as la présence du Seigneur. Pourquoi n'es-tu pas satisfait? Tu as la provision du calvaire. Pourquoi tu n'es pas satisfait? Et tu as les promesses que Dieu t'a données. Que tu demandes, tu dois trouver. Si tu cherches, tu vas trouver. Il va te donner. Tu cherches, tu dois trouver. Et tu frappes. Il va t'ouvrir tu as la promesse de Dieu. Il nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété. Pourquoi ne seras-tu pas satisfait? Si tu n'es pas satisfait, c'est que tu ne regardes pas toutes les promesses, les provisions de ce que Dieu a rendu disponible pour toi. Je serai satisfait. Tu seras satisfait au nom de Jésus. Ceux qui, qui sont prometteurs dans le royaume, c'est ceux qui ont la satisfaction en Christ. Si tu n'es pas satisfait, tu vas laisser les bonnes choses que Dieu a pourvues et tu vas courir par-ci, par-là et tu vas te balader ça et là parce qu'il n'y a pas de satisfaction dans ta vie. Et je prie, comme le Seigneur te bénit et comme le Seigneur t'a donné toute la parole et ses promesses qui est la satisfaction dans ta vie au nom de Jésus. Somme, somme 17, 15, 17, 15 de Somme. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face dès le réveil. Je me dis la haute voix, je me, je me rassasirai de ton image. Le Seigneur satisfait chacun de nous au nom de Jésus. Philippiens chapitre 4 verset 7. Philippiens 4, 7. Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. on peut ne pas vous comprendre. Il y a beaucoup de turbulences, il y a beaucoup de vagues, beaucoup de tempêtes, beaucoup d'eau qui passe sous le pont mais nous avons la paix de Dieu dans ta vie. Et beaucoup coupent par par-là. Ils sont là, ils sont ici, et il n'y a pas de repos. Il ne peut pas rester ici. Il ne peut pas rester sur place. Il cherchent des choses qui ne, vont, qui ne peuvent pas trop, Mais toi, tu comprends. Tu es paisible. Tu es en paix. Tu es calme. Et tout ce qui se passe, Dieu est sur le trône. Est-ce que tu le sais? Tu es satisfait. Moi, je serai satisfait en Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez, dans le verset 9, il dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Il n'y aura plus de, de, mouvements dans ta vie, il n'y aura plus de turbulences dans ta vie, il n'y aura plus de panique dans votre vie, il n'y aura plus de crainte qui vous pousse dans le danger dans ta vie au nom de Jésus. Quand Christ est là, dans le cœur, la paix de Dieu est là le Dieu de paix est là. Tu seras satisfait en repos et calme dans ta vie au nom de Jésus. Psaume 16, 8. Psaume 16, 8. J'ai constamment l'éternel sous mes yeux. J'ai constamment l'éternel sous mes yeux. Et Dieu est entre moi et les problèmes. Il est entre moi et les dangers. Il est entre moi et les ennemis. Et quel que soit ce que je suis, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Dans ta présence, il y a d'abondance joie devant ta face. Dans la présence de qui es-tu Dans la présence de qui es-tu aujourd'hui Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Tu seras satisfait dans ton âme, satisfait dans ton âme, satisfait dans dans ton foyer satisfait, avec ton épouse satisfait, avec ton mari satisfait. Où Dieu t'a implanté satisfait au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Somme 109. Dans ce Somme, nous considérons la prophétie relative à l'admirable dans sa parole écrite, la prophétie qui a précédé la venue de Christ, et ses promesses, et prédictions, et prophéties ont été accomplies en lui, non seulement en lui, mais accomplies dans la vie de ceux qui ont cru en lui, qui se sont appuyés en lui et qui ont placé leur confiance en lui la prophétie relative à l'admirable dans sa parole écrite. Comme nous considérons ceci, je vais parler rapidement de trois éléments. Premièrement, la prophétie accomplie en Jésus. Deuxièmement, la prière de foi par le justifié. Et troisièmement, nos louanges et la source de joie. Il y aura une source de joie dans ta vie. Il y aura une source de joie. Il y a une source de joie et cette source ne va jamais se dessécher. Et elle va évoluer ainsi de suite jusqu'à la fin de la, jusqu'à la vie éternelle au nom de Jésus. Et la joie du Seigneur, à tout moment de ta vie, la joie du Seigneur sera ta force au nom de Jésus. Alors tu vas louer le Seigneur. S'il y a quelque chose qui vient comme problème, s'il y a quelque chose qui survient comme une pierre d'achoppement, s'il y a quelque chose qui survient comme danger, s'il y a un problème, tu ne vas pas arrêter tes louanges pendant que tu loues le Seigneur. Toutes ces choses seront balayées de ton chemin. Elles seront balayées de ma voix. J'ai dit, elles seront balayées de mon chemin. Parce que les louanges des enfants de Dieu deviennent une source de joie. Et cette joie va apporter des miracles spectaculaires spécifiques dans leur vie, dans nos vies, dans ta vie et dans ma vie, au nom de Jésus. Voyons ceci, premièrement, la prophétie accomplie en Jésus. La prophétie accomplie en Jésus. Voyons ceci. Dieu de ma loi ne te tait point. Verset 1, 2 car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Il m'environne du discours haineux. Vous voyez, voyez ces trompeurs qui étaient venus, qui disaient qu'ils voulaient rendre témoignage. Et tout leur témoignage contre Christ était faux. Verset 3. Il m'environne de discours haineux et ils me font la guerre sans cause et ils me font la guerre sans cause. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit, qu'ils m'ont haï sans cause. Je leur ai manifesté l'amour, je les, ai délivrés, mais et ils m'ont haï sans cause. Verset 4. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Verset 5 et me rendre le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Alors, verset 6, comme place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quel type de prière C'est la prophétie concernant Judas Iscariote qui a trahi le Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 7, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Verset 8 est très important. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Cela est cité dans Actes 1, 16 à 20. Alors nous savons que cela parle de Christ l'admirable. Voici ce que Jésus a dit en Luc 24, verset 44. Luc 24, verset 44. Il était ressuscité des morts. Il est venu vers ses disciples. Puis il leur dit, que la paix soit avec vous. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit. Voyez cela. Tout ce qu'il fallait que tout s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Toutes ces choses donc que nous lisons étaient écrites concernant Christ. Verset 45. Alors il ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46. Et il leur dit, Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et troisième jour. Alors nous savons que cela était écrit le concernant 47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Acte 13, 29. Acte, chapitre 13, verset 29. 13, 29. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, voyez cela, la, trahison, la déception, tous les coups, tout cela a été prophétisé, tout ce que les, les chefs lui ont fait. Maintenant, en le jugeant faussement, en le crucifiant, tout cela, et quand ils l'ont accompli, tout ce qui a été écrit de lui, il le descendit de la croix et le déposait dans un sépulcre. Et c'est cet accomplissement qui nous a maintenant apporté, amené dans le royaume. Acte 3, verset 18. Acte 3, 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Il l'a accompli. La prophétie a été accomplie au nom de en Jésus. C'est le résultat de cela que nous sommes, nous avons le changement de vie. Voyez ce qu'il a fait pour moi. Regardez ce qu'il a fait. Il a souffert pour moi. Et maintenant, verset 19, maintenant, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient, soient effacés Christ a accompli la prophétie et Christ a donné le salut maintenant. Et tout ce dont nous avons besoin maintenant a été accompli sur la croix du Calvaire. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et les temps de rafraîchissement, de restauration, de régénération viendront parce qu'il a tout accompli sur la croix au nom de Jésus. Ça viendra pour chacun. Et si tu n'as pas encore eu pour toi, ce matin, tu l'auras au nom de Jésus. Verset 26. Verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. quand il s'est sacrifié pour nous, quand il a fait tout ce qu'il a fait sur la croix du calvaire, si vous n'écoutez jamais ou bien vous écoutez ça et que vous ne pensez jamais à cela, vous ne pourrez pas venir et avoir l'accomplissement des provisions de ce que Christ a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Il a, il a accompli toutes ses prophéties pour que nous soyons justifiés et pour que les provisions de cette justification, de ce pardon, soit pour chacun de nous, en détournant chacun, en détournant chacun de vous, chacun de nous, de ses iniquités. Voyons le deuxième élément dans le troisième point, la prière de foi par le justifié. La prière de, la, de foi par le justifié. Psaume 109, verset Dieu de ma loi ne te tais point il croit en Dieu et il sait que tout ce que Dieu a promis, il accomplira. Et dit, Seigneur, voici le moment de demander, parce que je traverse des eaux profondes. Ne te tais point, j'ai besoin de toi maintenant, j'ai besoin de toi pour ceci ou cela. Ah, l'accomplissement viendra dans ta vie. Mais tu dois demander par la foi, sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par-ci par-là, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, il est inconstant dans toutes ses voies. Il appelle Dieu, il appelle autre, une autre source. Il a les yeux sur Dieu et regarde encore autre chose en bas, une autre solution ailleurs. Que ta pensée soit fixée fixe en, soit fixé sur Dieu. et foi en Dieu aujourd'hui et chaque jour. Et Dieu va exaucer ta prière. Verset 26. Secours-moi, éternel mon Dieu, qu'il soit ton Dieu par le salut, qu'il soit ton Dieu par la justification. Et tu pourras dire, au Seigneur, aide-moi. Sauve-moi par ta bonté, sauve-moi par ta bonté. Crie-le à haute voix. Vous voyez, Seigneur, sauve-moi, tu sais qui je suis. Je mérite ceci. Rien ne tu n'auras rien de la part du Seigneur. Tu es un orgueilleux qui vient présenter ses œuvres devant le Seigneur. Si nous voulons recevoir quelque chose, c'est à cause de sa miséricorde. Il nous a sauvés par sa bonté. C'est pas sa miséricorde. Effectivement, non. Est-ce que c'est l'argent? Ça ne marche pas. Je donne ceci, je donne cela. Par mérite, il donne cela. Et cela ne marche pas de cette manière. Et quand vous venez sur la base de la miséricorde, le miracle de Dieu viendra dans ta vie, viendra dans ma vie, et sur tout un chacun de nous, au nom de Jésus. Secours-moi, éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Verset 27. Et qu'il sache que c'est ta main pour que ceux qui, qui cherchent ta chute, ceux qui veulent ta, que tu tombes, que tu sois fatigué, pour que tu n'avances pas. Mais la force du Seigneur est plus forte que, que, que ça, la puissance d'aujourd'hui est plus forte que la puissance d'hier. Que c'est ta parole qui l'a fait. Que ta parole qui l'a fait. Tu y mettras un témoignage dans ta bouche. Ce n'est pas un témoignage pour dire quelqu'un fabrique euh, et veut parler au public. Je veux aussi apparaître à l'écran. Les gens viennent, oh gloire à Dieu, j'avais ceci. Mets ça de côté. Je parle d'un vrai miracle, d'un miracle puissant, un miracle indéniable. Et quiconque t'entend, même aujourd'hui, ils sauront que c'est lui qui l'a fait. Je saurai que c'est lui qui l'a fait. Ton épouse saura qui l'a fait. Ton mari saura qui l'a fait. Et il fera quelque chose de spectaculaire, quelque chose de surnaturel dans ta vie au nom de Jésus. Ils sauront que seul Dieu peut le faire et ce sera fait dans ta vie que cela soit par la foi, comme tu crois, tout va s'accomplir. Marc 9, 23. Marc 9, 23. Marc 9, 23. Jésus lui dit, rappelez-vous, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Jésus devait venir vers toi aujourd'hui face à face, facilement, il va te regarder et il te, dira, te dira la même chose qu'il avait dit en ce moment. Peu importe ton problème, il y a le cancer là-bas, il y a la paralysie là-bas, il y a la VC là-bas, ou bien une maladie incurable là-bas. Comme Jésus vient vers toi aujourd'hui, il dira la même chose, ce qu'il avait dit en ce moment. Jésus est le même, dites-moi, hier, aujourd'hui et éternellement il va dire la même chose. Je suis avec toi tous les jours. Je ne vais jamais te laisser. Afin que je puisse dire avec assurance, l'Éternel est mon aide. Il sera ton aide. Il est ton guérisseur. Il sera ton guérisseur. L'Éternel est mon sauveur. Il sera ton sauveur. Le Seigneur sera ton libérateur. Il sera ton libérateur. Il te donnera la domination même aujourd'hui au nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant? Représente-le à côté de toi. Et il chuchote quelque chose dans tes oreilles. Et Jésus lui dit, Jésus lui dit, si tu peux croire, dites-moi la suite. C'est comme ça vous dites quelque chose avec assurance. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Laissez-moi vous dire ça maintenant. Puisque je peux croire, répétez-le. Puisque je peux croire, tout est possible, tout, tout m'est possible. Parce que je crois. Puisque j'ai la foi. Et puisque je me confie en lui, je sais, je suis sûr Parce que je crois, tout m'est possible. C'est ce qui va t'arriver. Toute chose, toute chose, toute promesse toute promesse de Dieu dans ta vie va s'accomplir au nom de Jésus. C'est la prière de foi par le justifié. Troisième élément maintenant. Nos louanges, la source de joie. Il mettra ses louanges dans ta vie. Il mettra la joie dans ta vie. Il mettra le sourire sur tes lèvres. Et les choses que tu croyais Impossible... les choses que tu pensais que tu ne peux pas faire. Voici ce dimanche glorieux que Dieu te surprenne par un miracle. La joie du Seigneur sera ta force. Peut-être ta tête est basse, tes épaules sont vraiment basses et tu prends une minute, euh, tu t'arrêtes, tu te, redresses encore, deux minutes encore, tu, tu es courbé. Tu dis, pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Hein. Tout va disparaître. La joie, la joie du Seigneur sera la force qui va apporter la puissance dans ta vie au nom de Jésus. Vous voyez, les gens du monde, ils pensent qu'ils ont fait le pire. ils prennent, ils ont pris Paul et Silas, ils les ont fait battre de verge, comme s'ils frappaient un esclave fuyard. Et ils l'ont mis des pieds, des fers à leurs pieds, ils les ont poussés. Ce n'est pas qu'ils les ont mis hein. doucement dans la prison, ils les ont poussés dans la prison. Ils les ont enfermés dans la fosse. En ce moment-là, en ce moment-là, les chrétiens des, chrétiens d'aujourd'hui allaient se plaindre s'ils étaient en ce temps. Sans dire pourquoi, pourquoi cela, pourquoi même je suis devenu chrétien. Pasteur, regarde ce que, regarde ce que je fais. Et les croyants ne me visitent même pas. J'ai fait ce qu'ils doivent me faire. Euh, ils il a vous imposer les mêmes malades. Regarde ce qui, regarde ce que, de chasser, j'ai chassé cette, ce démon-là. Regarde là où nous sommes maintenant, les croyants. Mais, Paul et Silas, ils n'ont pas agi de cette manière. Leur joie était parfaite. ma joie encore là. Quelque Quel que soit ce qui se passe, si tu as cette source de joie dans ta vie, et si la joie du Seigneur dans ta vie, tout va partir. Un miracle va avoir lieu. D'ailleurs, on pense que le miracle se passe seulement dans la soirée. Est-ce que dans la journée, il y a miracle? Est-ce que les miracles se passent dans la journée? Bien sûr. Est-ce qu'un miracle va se produire dans ce moment? Si tu peux te réjouir, tu ne peux pas pleurer. Et tu peux oublier ce qui se passe. Si tu peux oublier ce qui s'est passé, il y aura miracle. La démonstration de la puissance dans ta vie au nom de Jésus. Paul et Silas étaient là-bas dans la fosse, pas de lumière, pas de lanterne, pas de bougie. Tout était sombre, pas d'électricité. Si là, c'est ce que tu es là, apôtre Paul. Est-ce que tu es là aussi? Est-ce que tu es triste? Jamais. Est-ce que tu es mécontent? Est-ce que tu es troublé? Est-ce que tu regrettes? Jamais voyons. Alors ils ont commencé à louer et ils ont commencé à chanter des louanges et les portes des prisons ont été ébranlées. Et la fondation, les fondements de la prison ont été ébranlés, explosés. Et les prisonniers qui étaient là-bas, et même ceux-là qui dormaient, ceux-là qui était simplement là, on dit, ah, je suis là, hein. je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Toutes les chaînes qui les liaient, tout a été brisé. Et le le, le, géolier est sorti. Et il voulait se tuer. Il pensait qu'ils avaient fui. Ah, comment est-ce qu'on peut fuir on, ne sommes, nous sommes pas des fuyards. Nous ne sommes pas des qui paniquent. Nous ne sommes pas des craintifs. Alors ils ont dit, que dois-je faire pour être sauvé Ils l'ont conduit au Seigneur. Il des gens qui l'ont mis dans la prison, on dit, va dire à ces hommes de partir, il peut partir maintenant. Voilà, dis-moi, vous m'avez emmené en prison par la porte de devant et il va sortir par la porte derrière. Non, qu'ils viennent eux-mêmes pour m'affranchir ici. Ça, c'est un croyant. Et tu es un croyant aujourd'hui. Et tu es un croyant aujourd'hui et toute chaîne qui te lit, Comme tu loues le Seigneur, comme la fontaine de joie vient dans ton cœur, les portes de prison vont s'ouvrir maintenant. Les maladies vont, partir maintenant. Les infimités vont partir maintenant. Ne te tais pas, oh Dieu, le Dieu de mes louanges. Quelqu'un prêt à louer le Seigneur là-bas. Où es-tu? Est-ce que tu es prêt à louer Dieu maintenant? Tu ne critiques pas. Tu ne regrettes pas. Tu dois dire, Seigneur, je te loue. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon... mon guérisseur. Tu es mon libérateur. Tu es mon soutien. Et la joie du Seigneur aujourd'hui est ma force. Cette joie du Seigneur sera ta force au nom de Jésus. Ou ta bouche, tu dois dire, Seigneur, je te loue. Je te glorifie. Si tu n'es pas sauvé, Donne ta vie au Seigneur, dis Seigneur, de tout mon cœur, sans réserve, je te donne ma vie. Je ne peux pas continuer dans mes péchés, je ne peux pas, dois pas continuer dans mon mal. Je viens à toi, Seigneur. Et avec euh, un cœur déterminé, résolu, je ne vais pas retourner tel que je suis venu. Je ne vais pas rétrograder. Je veux servir le Seigneur de tout mon cœur de toute mon âme, avec tout ce que j'ai, de tout mon cœur. Me voici Seigneur, me voici Seigneur, dans la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va déplacer toute montagne de ta vie. De ce matin, au nom de Jésus, parle au Seigneur, il est là. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas pour, pour le diable. Ne panique pas pour le diable. De, avec point d'ennemi, parce que la joie du Seigneur sera ta force. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Concentre-toi sur le Seigneur. Il est ton Seigneur. Il est ton Sauveur. Il est ton Rédempteur. Il a payé tout le prix pour toi sur la croix du calvaire tu t'étais insensé par le passé et cette folie t'a conduit dans des calamités, dans des maladies, dans la pauvreté, la tristesse, le désastre. Fais votre face. Dis Seigneur, je suis désolé pour les mauvais pas que j'ai fait par le passé. Je me donne à toi, sans réserve, de tout cœur. Il donne le pardon. Il donne la guérison. Il sauve. Il sanctifie. Christ est l'accomplissement de la promesse que le Père nous a donnée crois en lui et tout sera pour toi. Crois en lui et le salut sera pour toi. Crois en lui, une nouvelle vie, un nouveau cœur, une nouvelle force, une nouvelle puissance sera pour toi. Ces, promesses ne peuvent faillir. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, quiconque. Ce sera un salut défini. Les gens le verront dans ta vie, sauront que tu es différent, que la vie passée est passée, la vie pécheresse est passée, une nouvelle vie est venue. Parle au Seigneur. Il fera de toi une nouvelle créature. Tu as une nouvelle vie. Et ta vie sera continuellement une louange au Seigneur. Sois défini maintenant. Mon cœur est affermé oh Dieu, mon cœur est affermé, déterminé, persévérant, avançant sans faire marche arrière, ne permettant pas à Satan d'arrêter ton voyage dans le désert, à mi-chemin. La détermination dans ton cœur, mon cœur est affermi, ô oh Dieu. Mon cœur est affermi. Ferme à marcher dans la voie de Dieu. Ferme à vivre dans, pas la conviction. Affermi. À continuer à se confier au Seigneur. Mon cœur est affermi, ô oh Dieu. Mon cœur est affermi. Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur aujourd'hui? Ton cœur, ta force, les choses qui te sont précieuses, pour démontrer la détermination de ton cœur pour servir Dieu sans regarder derrière. Et quel que soit ce qui se passe, Ne laisse pas les circonstances, les situations t'arracher la joie. Ne permets pas au monde de te rendre misérable comme eux. Il n'y a pas de joie là-bas. Ils veulent impacter ta vie par leur misère pour qu'il n'y ait pas de joie dans ta vie. Que la joie du Seigneur soit ta force, soit pour toi, et qu'il accomplisse le spectaculaire dans ta vie. Le Seigneur a exaucé ta prière au nom de Jésus. C'est fait. Pour moi. Pour moi. C'est fait. Mes prières sont exaucées. Plus de larmes pour moi. Plus de tristesse pour moi. Plus de regrets pour moi je suis heureux dans le Seigneur. Cette joie et ce bonheur ne va jamais quitter ta vie. En ce moment même, le spectaculaire, le surnaturel va se produire dans ta vie. Tout ce que tu as demandé à Dieu dans la prière, Dieu t'a exaucé. Ils le verront et ils vont le confirmer, confirmer que c'est fait par le Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ce matin glorieux. Merci parce que tu es toujours vivant. Tu es encore vivant avec nous. Tu ne nous as jamais abandonnés. Nous te remercions parce que Christ a porté nos péchés, nos hontes, nos souffrances. Nous te remercions parce que qui a l'accomplissement maintenant même dans chaque vie au nom de Jésus. Je prie que la paix de Dieu vienne dans chaque cœur au nom de Jésus. Ôte la crainte de l'avenir, la crainte du présent, ôte la crainte du passé, ôte la crainte de l'homme, ôte la crainte des femmes, ôte la crainte du pays, ôte la crainte de la pandémie, ôte la crainte des plaies, la crainte des fléaux, ôte tout de la vie de chacun au nom de Jésus. La crainte de Satan, la crainte des mauvais esprits, la crainte des démons, la crainte des maladies, la crainte des calamités. Seigneur, ôte tout cela au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu règne dans chaque cœur. et toute chose incurable soit ôtée au nom de Jésus. Que le pouvoir du péché brisé de ta vie. Seigneur, je prie, donne à chacun la liberté d'un enfant de Dieu. Ah, dans la journée, liberté. Dans la nuit, liberté. Lorsqu'on est seul, liberté. Pendant qu'on est avec les gens qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas l'intention, liberté. Je prie que la puissance de Dieu ne s'arrête jamais dans ta vie au nom de Jésus. Tu marcheras par la foi. Tu parcheras, parleras par la foi. Tu te lèveras par la foi. Tu vas avancer par la foi. Aucune mer roue ne va t'arrêter. Aucun, aucune rivière Jourdain ne va t'arrêter. Aucune muraille de Jéricho ne va t'arrêter. Lève-toi et tu es affranchi. Et à partir de maintenant, bonheur dans ta vie, joie dans ta vie, bénédiction dans ta bouche et expérience quotidienne de miracles, de miséricorde dans chaque vie au nom de Jésus. Tu es béni. Dieu a dit oui dans ta vie et personne ne peut dire non bénédiction irréversible dans chaque vie à partir de ce moment même au nom de Jésus. Comme tu vas, va prospérer. Comme tu vas, va conquérir. Comme tu vas, va briller la lumière de l'évangile. Tu es imparable. Ne t'arrête pas, continue à avancer et la joie du Seigneur va s'accroître dans ta vie et grandes seront les grandes bénédictions de Dieu dans ta vie tout au long de tes jours au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Je suis béni. Est-ce que vous pouvez t'entendre?